Itu ikutin gua terus, Tai! Ya ampun! Jangan dulu, jangan! Kalau jangan, jangan apa? Ya Allah! Sini dipengaruhkan, Tai, daripada satu juta subscriber ya, Ton! Eh? Eh? Eh? Eh? Dino, Dino. Kayak guyu-guyu los ini. telas. Dino, Dino, Riko Sugui Barat. Dino, Dino, sing tau niko. Sayang. Rasul, rasul. 哎。